मध्य प्रदेश में मलेरिया की बीमारी रोकने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है जी हाँ छब्बीस जनवरी से एक अनोखा अभियान शुरू हुआ है इसके अंतर्गत 60 लाख परिवारों को मच्छरदानियाँ वितरित की जाएंगी ये मच्छरदानियाँ विशेष रूप से कीटनाशक होते हुए और बेहद मजबूत भी बताई जा रही हैं इसकी लागत कुल मिलाकर 300 करोड़ आएगी मुख्यमंत्री कमलनाथ का यह कहना है कि इससे 60 से 70 प्रतिशत मलेरिया की बीमारी पर रोकथाम हो सकेगा